ओ एम जी इन भाभी जी के घर में लगी आग भाभी जी घर पे है कि खूबसूरत एक्ट्रेस सौम्या टंडन को आखिर कौन नहीं जानता पिछले दिनों सौम्या अपनी प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर काफी चर्चा में थी और इन दिनों सौम्या कोबरा पोस्ट में अपना नाम आने की वजह से भी सुर्खियों में छाई हुई है हाँ यह एक बात अलग है कि इस स्टिंग ऑपरेशन में सौम्या निर्दोष साबित हुई है हाल ही में सौम्या के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे वह इन दिनों सदमे में है जी हाँ सौम्या के घर पर आग लग गई है इस बात की जानकारी खुद सौम्या ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए फैंस को दी है इस हादसे की बात से सौम्या इतना डर गई है कि उन्होंने अपने चाहने वालों को हिदायत भी दे डाली है सौम्या ने अपने फैंस को यह बताया कि जब आपके घर में भी कहीं आग लग जाए तो क्या करना चाहिए सोम्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताते हुए लिखा कि मेरे घर में आग लग गई है यदि आप भी अपने घर में आग से बचना चाहते हैं तो यह तीन काम करने से बचे पहला सबक ये है कि घर में कभी भी मच्छरदानी का लिक्विड अपने बिस्तर के पास लगाकर न सोए और जब भी लिक्विड खत्म हो जाए तो इसे स्विच में लगाकर न रखें दूसरा ये कि ध्यान रखें कि कभी भी प्लग का कनेक्शन लूज